Ola, hoxe vou vos contar un pouco sobre as meigas e tamén vos vou explicar a diferencia entre meigas e bruxos. Eu son unha das meigas que aparecen nos libros meigas de lupa. Bueno, a ver, en realidad non o son, pero imaginade que sí que son, vale? A ver, comencemos. Hai tres grupos de meigas, que son as tradicionais, que, aos que per, ao que pertencen Amable e Antío. As conservadoras, que son Vieita e Beatriz E depois tamén as modernas, que son Alexandra e Ana. Tamén hai unha bruxa chamada Penélope. Todas as meigas coñecían ben as, os beneficios, mas os velenos das plantas. Facía beberaxes, apócemas, medicamentos e xunto aos curandeiros eran unha peza clave para a dura vida dos, nos castros algunhas podían podían adivinar o futuro, mentres que outras poucas podían voar e parecerse. Podían botar mal de ollo se faz, e facer dano, pero eso só era se o precisaban. A diferencia entre meigas e bruxas é que, aínda que as bruxas podían facer todo o dito anterior, anteriormente, nunca captaban co diaño. Eso era propio das, das bruxas. Bueno, isto foi todo. Hasta a próxima.